kilos pitit matang iniinda Ang mga natamo, mga sakit na dinaanan Tila tugon na muho, mga marka na di matago Na nagsisilbing tanda sa paglaki Dala-dala ang lungkot na nadarama Hindi mabilang ang hampas na sakin na dumadampi Ang tanging lagi sambit ko, di ko to pagsasabi Kinigim ang mga pangit kwento sa aking pahina At dito na nagsimula sanhi ng mga nagawa Postura at aking Sinasalbaon ko napansin dak Mga kaklasit kalaro na lagi na iyasak Ng ulo ng ilan ako'y saksi Doon sa amin Gawain na Di ko maamin Hindi legal Mga sugal Bentahan at Mga aliwan Na nagtatagong palhinlaki sa dilim Pamumuhay na hindi ayon na hindi ko maatim Masigura ang ilan na ang gamit ay talim Pinapasok mga pinto sa tuwing sasapit ang dilim Mga bibig nila'y tikom hindi marunong mag puro Katotohanan na pabago gaya ng kwentong barbero Magkaano laging tanong, palihim pa niyang tugon Pabalik-balik sa amin, may araw man may ambon Mga burdadong katawan na siyang kinakatakutan Tinggat mga patalim, laging tagiliran Lugar namin di mahambing na masasabi mong normal Na siyang balita araw-araw pugad raw ng kriminal na gabi na di ko inaasahan Iskinita sa labasan ang daming nagtatakbuhan Tila tago-taguan sumunod na mga eksena Si itay kanilang pakay taong mga nakatsaka Agad nilang sinunggaban Nilagyan nila ng posas positibo ang paratang kung ano ang kanyang butas Pitong taon na ang lumipas ng mga nangyari yon Naman ako sa king ama ang mga sigalot na yon Walang kinakatakutan, walang kinakat lang may sakit ay di ko yon tinakbuhan Kung duwag ka sabi niya mahina ka nang nilalang Eto raw ang basehan sa gagawin mo na hakbang Huli na ang pagsisisi sa aking mga nagawa Natanto ko sa turo nyo batid ko't aking nagawa Inariga ang tulad ko gaya ng isang anak Sa tahanan na ito pag-asa'y aking natiyak